pour l'Égypte, euh, là, les gens ont déjà euh, sont partis, sont rendus aux urnes au mois de décembre dernier. Pourquoi Pour euh, dire oui ou non au projet de, projet de réforme proposé par Mohamed Morsi, l'islamiste. Mais le problème, c'est que d'abord la, commission qui était en train de qui a, rédigé cette constitution là qui a été proposée donc au mois de décembre dernier aux Égyptiens n'a pas rencontré le, consensus politique. On fait une constitution, on n'est pas en train de faire des lois pour gouverner. Une constitution est là pour exprimer un pacte euh, social et politique pour des, années et des années et des années. Et là, ce n'est pas la, comment dirais-je, euh, la, la, majorité étroite des urnes à un temps X qui va définir, qui va rédiger cette constitution-là. Or, c'est ce qu'a fait Morsi. Et ce qu'ont fait les, les, islamistes au pouvoir, parce que comme ils dominaient la Chambre, enfin, ils dominaient, même si la Chambre était dissoute, mais ils ont dominé la Chambre euh, aux, élections législatives, donc ce sont eux qui ont nommé la commission de 200 personnes en voie de rédiger la, Constitution, et eh bien, ils ont, ils ont traduit euh, leur propre majorité dans, les membres nommés dans cette euh, assemblée constituante. Et les quelques personnalités dites civiles ou libérales ou dites modernistes qui se sont alliés à eux, à la dernière minute, se sont retirés. Il a dit, on ne peut pas euh, continuer comme ça. Même chose par rapport à la, à la, aux autorités et, euh, de l'Église. Par exemple, il y a des coptes en Égypte. Il n'est pas normal qu'un projet de constitution sorte, alors qu'au sein de la commission, les, les, les autorités chrétiennes ont quitté la, la commission. Donc effectivement, ils ont proposé cette, cette, cette constitution aux urnes, ils ont gagné, puisqu'ils ont la majorité des voix, ils ont gagné, mais petitement, par rapport à, au aux, aux, résultats électoraux d'auparavant, mais elle n'a pas rencontré de consensus euh, euh, social et politique, d'où ce qui s'est passé. Parce que le début de la crise a commencé là. Le début de la crise a commencé au moment où Morsi, il a, il a, il a adopté euh, le 21 novembre ce qu'on appelle une, il a, il, a, il a déclaré, il a fait une déclaration constitutionnelle dans laquelle il s'arroge tous les pouvoirs pourquoi il s'est rejeté le pouvoir Parce qu'il avait peur que les tribunaux remettent en cause l'Assemblée qui était en train de rédiger la Constitution, parce qu'elle l'avait fait auparavant. Qu'est-ce qu'il a fait Donc, il a voulu faire passer en force son projet de Constitution. Effectivement, il est passé en force, mais le résultat a été que le pays est rentré dans un état de quasi-mouvement euh, euh, social permanent, et dont le résultat a été le 30 juin, et, et, parachevé donc, par ce coup, de, ce de la direction de l'armée.